度过了一天，情绪没半点释放，仍盼望。然而这一天，大军侵占这二桥，雷霆之弹中会再现，如何抵挡黑暗气焰？谁亦想要避免这一场大战。 但到这一天，同捍卫我家信念仍不变。直到这场胜迹响彻耳边，千百数落目前，只着力反击。桥头上大战，魔法不万变，被掳走的跟抢伤的一同行。 尚能再見，全力拼上這一名，誓要抗拒某君入城。为念戰勝恶非一切國姓，铿锵的夢想。若有天这戰火停，亦会想到有天給這里停静。 còn sơn sách thêm và phun một châu sáu lo chuyện để sang sân ta mò chơi ở sân một tố sẽ xảy can hát cảnh phát man ngọt hầm 就算要牺牲，仍流着热血，一个个烙印。任这枪声、高呼声中也前行，日落仍能发奋。全力冲上这一名，誓要抗拒某军入城，为了战胜我的一切觉醒。 鏗鏘的琴聲，全有天這戰火平，直呼想到有天給這裏平息，雲上出征。即使不點到仍難戰勝，腳滾嘅仍能救兵。 要兵一呼百应，甜點的多么動人，日就會好過得。定要拼上這一命，誓要抗拒某君入城，為了戰勝恶兵，一切觉醒。 在都市场革命，我心爱过多年，看到了曙光却在沉醉，如若假的风景可再变繁景，就静着听。